टीना ने बताया कि वो पाँच सालों तक अब्यूजिव रिलेशनशिप में रही उनका बॉयफ्रेंड उन्हें पीटता था उन्होंने आगे कहा कि मैं 2015 में मैंने इस रिलेशनशिप को ख़त्म किया लंबे समय तक इस पर चुप्पी को लेकर कहा इतने समय तक मैं इसलिए खामोश रही क्योंकि मैं किसी भी तरह रिश्ते को बनाकर रखना चाहती थी लेकिन जब मुझे लगा कि अब मैं ये रिश्ते आगे नहीं निभा पाऊंगी तो मैंने इसे ख़त्म कर लिया